Yeah. Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with R S M and here I am back with another video so today's video is about the examinations schedule which is been prepare by the Mumbai University हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कब आपके एग्जाम्स होंगे बिकॉज काफ़ी सारे दिनों से आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly एग्जाम्स अब होंगे तब होंगे कोई स्टूडेंट्स uh, कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी डिसीजंस लिया गया है कि एग्जैक्टली दी एग्ज़ाम्स कब होंगे सो so, तीन से चार दिन के अंदर आपको इसका पूरा इंटीमेशन पूरा सर्कुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है so here is the news will have a discussion on what is the news related to examination as concern तो decision regarding college examination in Mumbai will be taken in next three to four days तो जितने भी कॉलेजेस है मुंबई यूनिवर्सिटी के उसके लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगी वो सारी की सारी एग्ज़ाम्स का डिसीजन तीन से चार दिन में लिया जाएगा ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है डॉक्टर सुहास पेडनेकर सर उन्होंने कहा है सो बेसिकली यू ने जो गाइडलाइंस दिए थे जो गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट जुलाई से लेके फिफ्टींथ जुलाई तक सारे यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम्स लेनी है ऐसा यूजीसी के गाइडलाइंस में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया गया है एंड जो नया एकेडमिक ईयर होगा फर्स्ट अगस्त से शुरू करना है सो so, यही गाइडलाइंस मिलने के बाद जो मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है डॉक्टर सुहास पेडनेकर उन्होंने सारी की सारी गाइडलाइंस मिलने के बाद उनके बेसिस पे नेसेसरी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कि एग्जैक्टली exactly, इसी गाइडलाइंस को लेके फर्स्ट जुलाई से लेके अगर फिफ्टीन जुलाई के अंदर हमें एग्ज़ाम्स लेने हैं तो किस तरीके से प्रोविजन्स लेने पड़ेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स को हम ले सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें ध्यान में रख के एग्ज़ाम्स लेने हैं सो so, ये सारे डिसीजंस आपको तीन से चार दिन में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पूरे डिटेल मिलने वाली है तो थ्री टू फोर डेज़ के अंदर आपको आपके पूरे एग्ज़ाम्स का शेड्यूल मिल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे सो so, यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम्स होगा और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स होगा उसके ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से इनोवेटिव मेथड से बिकॉज यू ने सारे यूनिवर्सिटीज़ को बताया गया कि exactly you have to take exams by some kind of innovative models जिससे एग्जामिनेशंस भी हो जाए सोशल डिस्टेंसिंग भी हम प्रॉपरली फॉलो करें और असेसमेंट्स भी प्रॉपरली हो जाए और सभी बच्चों को उनके रिजल्ट्स भी मिले यहाँ पे एक सिचुएशन भी दिया गया है कि in case the situation does not get back to normal अगर जो डेट यूनिवर्सिटी के बेसिस पे या यूजीसी के बेसिस पे दिया है उस बेसिस पे अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा ऐसे केस में 50 परसेंट उनको ग्रेड दिए जाएंगे on the basis of internal evaluation मतलब 50 परसेंट उनको इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे ग्रेड दिए जाएंगे और 50 परसेंट उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रेड दिए जाएंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो सके but this is this is the standby arrangement which they have made अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो फिर नॉर्मली एग्ज़ाम्स होंगे उस बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है So for, furthermore, a COVID-19 cell will be constituted in the UGC to address similar issues. तो UGC में COVID-19 cell organize किया गया है वो सारे के सारे issues को handle करेगा और उसी के basis पे university को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा सो दैट जो स्टूडेंट्स के इश्यूज है जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो सके एंड जहाँ तक ऑनलाइन एग्जाम्स की बात की गई because most of the students were commenting कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा गया है स्ट्रिक्टली कहा है बेसिकली कि ऑनलाइन एग्जाम्स देखो ऑनलाइन एग्जाम से काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकता है जैसे दो students sitting in rural areas दो students giving their exams in rural area areas don't have that much accessories laptops नहीं है किसी के पास टैबलेट्स नहीं है इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो ऐसे केस में ऑनलाइन ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन बचेगा इस बेस पे जो मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन्होंने कहा है तो फिलहाल तो हम इस पूरे इसमें से देखें तो ऑनलाइन एग्जाम्स फिलहाल तो कुछ इसमें से नहीं होंगे इस बेस पे दिया गया है सो so, आपको तीन से चार दिन के अंदर आपके प्रॉपर जो शेड्यूल्स होंगे वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे सो so, जैसे ही यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पर कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा सो so दैट आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझने के लिए इजी हो जाए तो this was the video from today's part if you really like the video like करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो so दैट ऐसे ही न्यू वीडियोज़ चैनल पर आते रहते हैं सो दैट आपके जो भी डाउट्स है वो ईजी तरीके से क्लियर हो जाए thank you very much thanks for listening as always work harder be smarter